Всем привет! Вы на канале интернет-магазина карнавальных костюмов grandstar.ru В сегодняшнем видео мы рассмотрим с вами детский карнавальный костюм Леди Баг. Вот так вот он выглядит в запечатанном виде. Ну, давайте посмотрим. Все знают мультик Леди Баг и Супер Кот. Визиточка наша. И дети и взрослые очень любят этот мультик. Поэтому костюмы сейчас очень популярны. У нас в комплект входит повязочка на глаза вот такая ярко-красного цвета. Она мягенькая и довольно плотная. Сзади выглядит вот так, и она на резинке. Абсолютно на любой размер детской головы подходит. Даже на взрослую подойдет. И в комплект у нас входит черно-красный вот такой вот комбинезончик. Вы можете посмотреть, как выглядит комбинезон. Приятная эластичная ткань, тянется немножко ткань. Внизу это выглядит вот так, все очень аккуратно прошито, все прострочено. Сзади комбинезончик у нас на молнии. Молния по спинке идет. Спереди вот так вот, просто обычный такой вот комбинезончик. Длинные рукавчики у нас идут. Вот, можете все посмотреть. С нашитыми черными кружочками. Полностью костюм это комбинезон и головной убор. Если вам понравился данный костюм, вы можете заказать его на сайте grandstar.ru. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.